түйақбаевпен лермонтов театрында төбелесіп қалдық қо. лермонтов театрында мен кездестік біздің адамдар оны адамдар сосын мен айттым ғой сұрақ қойдым сен 86 жылы бас айыпкер болдың иә соттадың қаншама баланы обалына қалдың өмірлерінен құрттың түрмеге отырғыздың бәленбай бәленбай жылдан я могу сейчас на, встать на колени попросить прощения у всех ты мне там твое прощение кому сейчас нужно ты сколько судеб загубил сколько жизни сломал, сколько студентов молодости испортил. кому твое прощение нужно. Вот он, он адамдар шықты назарбаевский провокатор деп мені назарбаевский агент ол бірде болса бәрі сөйтеді әңгімелері енді назарбаевский агент назарбаевский провокатор деп мені мынау біздің белсенділердің өзі солай айтады иә сізді кейде сөйтіп айтады сізді сізді сөйтіп айтады провокатор үкіметтікі деп иә провокатор дейді үкіметтің адамы дейді иә маған мені сөйлеп келеді дәлел жоқ нақты жоқ қалай айтасың солай деп біздің арамыз жатыр ана кімді айтады анау кім еді жаңағы бір қазақ жігіт жүр ғой мами мамай мамай әлем бәлен дейді мен айт мен оны өзім айта алмаймын енді оны жасап жатқан әрекетін түрінен қарағанда ол мемлекеттің адамы олай жасай алмайды агент болса да ол қайда өзінше тырысып митинг өткізіп жатыр нетіп жатыр мен мен ашып сыртынан әшкерелеймін е оны құдай сақтап жүрген шығар менің аруақтар мені сақтап келе жатыр ғой мен де жүрмін ғой міне өтіп бірақ олар көбісі білмейді ғой мен түрмеде отырғанымды ал сексен алтыншы жылы нің түрмесінде отырғанымды тіпте білмейді қандай жағдайда мен отырып шыққанымды бір жыл бойы сотталып жүргенімді білмейді ешқайсысы сол жоғарғы соттың төрағасы марқұм кебеш менің курстасым қанат көмеков сол кезде келді жоғары сотқа мені ақтөбеде соттады ғой берді ғой жаңағы екі жыл тек маған сот айтты штыкова люба деген бұрын адвокат болды сәнмұрат мен сенің қолхатпен неңді қалдырам дейді жазаңды қалғанын өзің құтыласың енді өзің ойланасың дейді а мен соны естіп апелляция жаздым бас прокурор қатысады дейді айыптаушы болып жоғарғы соттың төрағасы кейкен өзі айып несін қарайды істі қарайды мен соны түсіндім ғой онда маған болды түрмеден шықпаймын кетемін сотта сол кеттім ғой алматыдан бір шықтым шықты торы төраға келдім айтмұхамбетовке ана мен қанат кіргізді қандай азамат міне сол кезде мен шартылық сотталып жүрмін енді сонда ол азамат үйіне қонаққа шақырды қатынына айтты менімен курстасым сәлімжан осылай осылай келіп жатыр деп соны кірдім айтмұхамбет менен сол сұрады не болып қалды деп сосын мен айттым міне ол кезде кішерік жоқ қой мен мына мақаламды бердім мен міне мына мақалам неткен правдаға жіберген ол кезде енді жазасында сол көшіріп правдаға әдемісін жібересің ғой мынаны мен апарып бердім дәптерге жазған ол осы үйде бір жерде бар менде мен ана бір қарап дәптерімді ақтарым көріп оны мен көшіріп алған сияқтымын мен айттым мен мынада жазып отырмын алматыдағы оқиғаны ұйымдастырған кгб мен мвд содан ақтөбеге келдім бір 10-15 минут 15 айға 15 күн қалғанда екі айдың бітуіне ақтөбеге келдім да менің бағыма жаңа прокурор келді ауданға ол кезде прокурор москвадан тағайындайды қазақстан тағайындамайды ол паша романенко деген прокурор сол мен бірден соған кірдім барып сосын ол маған айтты мен сіздің ісіңізді төрт рет оқыдым дейді мен түсінбедім сонда сізді не үшін соттағанын әлі түсінбей келе жатырмын мен облыс прокурорға барайық мен мынаны тергемеймін істі деді сосын әкімжановқа кірдік екеуміз сосын айтты ол халил акимжанович я расследованием этого дела заниматься не буду беру отвод прошу передайте в другой район деді сосын айтты ладно мы это сами решим деді облыс прокурор бірақ анау айтты ну я оставляю за собой право на имя генерального прокурора СССР написать докладной о незаконном возбуждении уголовного дела. енді ол прокурор ол кезде ондай болмайды ғой ертең журналистер бір жерде біліп қалса сотталады ғой бірден ол кезде қағып тастайды ғой Сосын айтты, ладно, ладно, все, мы сами решим, мы сами решим. Сосын мені ақыры қойдық сотта мы, одан кейін. Іс қысқарылды ғой түгел. Бір жыл жүрдім ғой мен, бүкіл 87 жыл. Аяғына дейін сол немен жүрдім ғой. Соттасымен іркіс-тіркіспен. Ол соның бәрінен өттік қой. Ал оның бәрін көбісі білмейді.